Hola chicos y chicas, en este momento quiero invitarlos para que nos apoyen con una iniciativa de prevención de trata de personas y es diseñar varios productos que nos permitan informar y sensibilizar a la población acerca de este delito. Es importante tu donación, estoy convencida en que si cada uno de nosotros aporta 10 mil, 20 mil pesos, vamos a lograr la meta que son 2 mil dólares. Especialmente el 8 de marzo eh, nos van a doblar las donaciones en el horario de 11 de la mañana, 2 de la tarde, 6 de la tarde y 9 de la noche. Es importante que eh, puedas hacer tu donación en este tiempo y eh, pues después ya estaremos comentándoles eh, los resultados y en qué vamos a invertir el dinero.